Rukulicy Moniuszki w Nysie oraz majora Henryka Sucharskiego jedna kamieniczka ładna odremontowana naprawdę ładnie odremontowana druga troszeczkę mniej ale przynajmniej dach zrobiony i ma jakiś też swój urok czyli to już jest bardziej ulica Moniuszki i mały rzut oka na okoliczny park